Dünyayı örümcek ağ gibi sarmış sisteminizin sonu geldi. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Dünyanızı başınıza yıkacağım. Dünyayı örümcek ağ gibi sarmış sisteminizin sonu geldi. oyunu bitirmeye anlaştık. Ben Polat Alemdar. Milletimizin ve devletimizin barış ve huzur içinde yaşaması için gerekirse canımı ortaya koyacağıma namusum ve şerefim üzerine eğileyim. Kanım yeminime mühür olsun. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Cepha gibi sarmış sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye anmıştım.